hello friends all of you are welcome at the MCG academy Gwalior दोस्तों जैसा कि आप लोग पता है कि हम आप लोगों को एकेडमिक क्लासेस पढ़ाने वाले हैं इस चैनल पर तो आइए शुरुआत करते हैं इसकी पहला जो आप लोगों का लेक्चर होने वाला है आप लोगों का एट क्लास का मैथ का लेक्चर होने वाला है आप लोग देख सकते हो आप ही की बुक्स में जो रहता है उसी को हम एक्सप्लेन और डिफाइन करने वाले हैं तो आप लोग मुझसे यदि आप कहीं कोचिंग जाते हो कोई परेशानी आप लोग आती है तो आप हमसे आसानी से डिस्कस इसको कर सकते हो और दोस्तों जब भी हम पढ़ाते हैं आप लोगों का एक फिक्स शेड्यूल रहेगा कि इस समय आप लोगों को वीडियो मिलेगी तो उस समय आप लोग आ जाए कीजिए और बुक्स पेन लेकर के बैठ जाए कीजिए क्योंकि मैथ से आप लोगों को लगाना तो पड़ेगा ही हमारे साथ ही साथ जो कुछ भी नोट करना है तो आप लोग नोट भी कर सकते हो तो आइए इसको शुरुआत करते हैं तो आज आप लोगों का एट क्लास का जो है हाँ, पहला चैप्टर आप लोगों का नाम आपको पता होना चाहिए रेशनल नंबर इसको हम पूरा बताते हैं तो ये होता है परमेय संख्याएं बात करते हैं दोस्तों आज परमेय संख्याएं परमेय संख्याएं क्या होती है वे संख्याएं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं मींस पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या कहलाते हैं रेशनल नंबर कहलाते हैं क्या कहलाते हैं रेशनल नंबर यहाँ पर तो कंडीशन कर दी जाती है दोस्तों क्या पी और क्यू क्या होना चाहिए इंटीजर्स पी और क्यू क्या होना चाहिए इंटीजर्स होना चाहिए साथ ही साथ Q not equal to zero Q zero नहीं होना चाहिए क्यों क्यू जीरो क्यों नहीं होना चाहिए दोस्तों क्योंकि हम किसी भी संख्या में जैसे फाइव दिया गया यदि इसमें जीरो से डिवाइड देते हैं तो कितना आता है दोस्तों इन्फिनिटी कितना आता है इन्फिनिटी तो यदि जीरो में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो कितना आता है जीरो तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए यदि हम इसमें जीरो आ जाएगा तो कितना आएगा इन्फिनिटी आएगा देयर फोर इस क्रम से इसका ध्यान रखा जाता है कि क्यू जीरो ना हो जाए भाई तो शुरुआत करते हैं ये आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा कि रेशनल नंबर होता क्या है अब इसके बाद हम आप लोगों को शुरुआत करवाते हैं आप लोगों की एक्सरसाइज की ऊपर लेकर चलते हैं एक्सरसाइज में आप लोगों को देखना है आप लोगों को अपना जो है निकाल लेना है आप लोगों को बुक जरूर निकाल करके रखना है तो शुरुआत करते हैं रेशनल नंबर में को बता चुका हूँ अब रेशनल नंबर में आप लोगों को अपनी एक्सरसाइज का वन पॉइंट वन निकाल लेना है इसमें मुझे एक बात और समझानी पड़ेगी जैसे कि आप लोगों को समझाना है तो आप लोगों को एक्सरसाइज से पहले जो पहला जो क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है उसमें आप लोगों को बोर्ड मास की हेल्प लेनी होगी तो मैं आप लोगों को परिचय करवाता हूँ बोर्ड मास की होता क्या है बोडमास का नियम आप लोगों से कहता है कि एक ही साथ यदि गुणन जोड़ भाग ये सब कुछ दिया रहता है तो आप लोगों किसे पहले यूज करना है किस प्रकार से यूज करना है तो मैं आप लोग बताता हूँ बोडमास आप लोगों से कहता है क्या कहता है दोस्तों ध्यान से सुनिए बहुत ज्यादा कहता है क्या ब्रैकेट ये छोटा वाला ब्रैकेट दिया गया है ये सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करवाता है उसके बाद आप लोगों से कहता है भाग दीजिए मीन डिवाइड करना है उसके बाद आप लोग क्या करना है मल्टीप्लीकेशन देन आप लोगों को ऐड करना है और उसके बाद आपको सब्ट्रैक्शन करना है तो इसमें आप लोगों को परेशानी नहीं होना चाहिए बस मुझे आपको पता होना चाहिए क्या बोर्ड मास के लिए में क्या क्या फैसिलिटी या क्या क्या फॉर्मेलिटी रहती है यही फॉर्मेलिटी रहती है कि पहले किसको करना है तो ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले किसको करना है इसमें आप लोग कोई परेशानी नहीं होगी आइए एक्सरसाइज को लेकर चलता हूँ पहला जो आप लोगों का क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों हर दिन हम आप लोग को एक एक्सरसाइज कंप्लीट करवाएंगे यदि एक्सरसाइज बड़ी है तो 40 से 45 मिनट का लेक्चर आप लोग के लिए रेगुलर होगा आप लोगों को रेगुलर टेम्पल क्लास में आ जाना है कोई भी परेशानी आप लोगों को नहीं होना चाहिए ना ही हमें होगी फ्री ऑफ कॉस्ट ये सब कुछ आप लोगों के लिए घर बैठे ही उपलब्ध करवाया जा रहा है ओके इसको लिखे देता हूं उसके बाद और शुरुआत करते हैं अपना क्या क्या पहला क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है तो पहला जो क्वेश्चन आप लोगों का दिया गया क्वेश्चन क्या कहता है आप लोगों से आप लोग अपनी बुक को निकाल कर रखिएगा ये आप लोगों की बुक है आप देख सकते हो क्या कहता है आप लोगों का पहला एक्सरसाइज तो ये आप लोगों की एक्सरसाइज है अब इससे हम पहला जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए शुरुआत करने जा रहे हैं तो पहला जो क्वेश्चन आप लोगों का दिया गया क्वेश्चन कहता है आप लोगों से माइनस टू बाई थ्री और आप लोगों का थ्री बाई फाइव प्लस करना है फाइव बाई टू और minus three by five and आप लोगों का मल्टीप्लाई होगा वन बाई सिक्स का तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट करते हैं आप लोगों से कहता क्या है इसको एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड मीन आप लोगों को इसको पूरा सॉल्व करना है निम्नलिखित मतलब मान ज्ञात करना है उचित गुण धर्मों का जैसे कि हिंदी मीडियम में इंग्लिश मीडियम में मैथ्स में कोई अंतर नहीं होता दोनों लगभग सेम होते हैं तो जी आज इसको शुरुआत करते हैं आप लोगों को बोर्डमास के नियम की प्रॉपर्टीज देखना है वो आप लोगों से क्या कहता है वेरी फर्स्ट आप लोगों को क्या करना है इसको ओपन करना है मीन ब्रैकेट को दोनों को खोलना है लेकिन आप लोग देख सकते हो कि आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा जो ब्रैकेट है वहां कहीं ब्रैकेट दिए नहीं गए हैं तो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि आप लोग इस प्रकार की फॉर्मेलिटीज करने के लिए सबसे पहले ये जो भी दिया गया है तो आप लोगों को कहीं भी वो ये ब्रैकेट नहीं है तो ब्रैकेट आप लोगों को नहीं लगाना है ये कौन सी क्लास का चल रहा है आप एट क्लास का तो आप लोगों को लिख देना है एक बार मैंने जो दे रहा हूँ एट क्लास का मैच चल रहा है जिससे आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो नहीं तो नाइन्थ वाले आके बैठ जाए और पता चले कि हमारी क्लास का चल रहा था पता है नहीं है पढ़ने आ जाते हो लेकिन अपनी किताब पर घुस नहीं रहता तो इसी के साथ हम शुरुआत आगे बढ़ाते हैं क्या आप लोगों से क्या कह रहा है मल्टीप्लीकेशन देखो मल्टीप्लीकेशन देखो आप लोगों को पहले ब्रैकेट देखना है ब्रैकेट यहाँ पर नहीं है उसके बाद आप लोगों को क्या देखना है डिवाइड क्या यहाँ पर कहीं पर भी डिवाइड का साइन है डिवाइड का साइन नहीं है तो उसके बाद आप लोग कहा जाओगे मल्टीप्लीकेशन पे मीन आप लोगों का गुणा का साइन कहीं है बिल्कुल है ये दो संख्याओं के बीच में है आप लोगों को प्रॉपर्टीज कुछ इस प्रकार से लगानी है किस प्रकार से आप लोगों को जहां कहीं भी साइन दिए हो जैसे कि डिवाइड और मल्टीप्लीकेशन का साइन जैसे मल्टीप्लीकेशन का साइन इन दोनों के बीच में दिया है तो जो कुछ भी होगा इन दोनों संख्याओं के साथ होगा और जो कुछ भी होगा इन दोनों संख्याओं के साथ होगा इसका कोई इन्वॉल्वमेंट ना इसमें होगा ना इसमें होगा क्योंकि इन दोनों के बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का काम होगा लेकिन इनके बीच में इंटू है तो इंटू को इसको इसका साथ देगा इसका साथ देगा इसको शुरुआत करते हैं तो आप लोग देख सकते हो गुणा में है तो ये कट सकता है ये कट गया इसी के साथ इसको काट सकते हैं तो ये टू टाइम्स ये कट गया अब हम इसको क्या लिख सकते हैं टू इंटू वन आएगा यहाँ पर तो ये two into one mean minus का टू अपॉन फाइव इसी के साथ ही अगला जो आप लोगों का दिया गया है जैसा कि जैसा आप लोग नोट कर सकते हो five by two minus one by ten okay अब आप लोगों की प्रॉपर्टी क्या कहते हैं एड तो एड किन दो संख्याओं के बीच में होगा जिनके बीच में एड का साइन लगा होगा इन दोनों के बीच में एड का साइन लगा हुआ है एड करते हैं इनको एड करने के लिए हमको क्या करना होगा इनका एलसीएम लेना होगा फाइव और टू का यदि एलसीएम लेते हैं टेन आएगा एलसीएम भी आप लोगों को लेकर के दिखाता हूँ टू एंड फाइव टू का यदि ये सबसे पहले छोटी छोटी संख्या डिवाइड करते हैं मीन वन टाइम फाइव ये करेंगे तो आप लोगों का वन एंड वन आएगा ओके मीन्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना आएगा टेन तो मीन्स आपका एल्सियम आता है टेन अब उसके बाद इसका क्या करते हैं हम लोग इसके बाद ये करते हैं कि ये जो आपका न्यूमिनेटर है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर होता है तो डिनोमिनेटर का इसमें हम भाग देते हैं डिवाइड करते हैं तो इसमें आप लोगों का फाइव से टेन में यदि डिवाइड करेंगे टू तो टाइम्स जाएगा और टू का ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो मीन्स आएगा माइनस का फोर फाइव टू या टेन टू का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो नाइन का फोर एड प्लस का साइन दिया प्लस का साइन लगा दीजिए अब टू का टेन हम डिवाइड देते हैं फाइव टाइम्स आएगा तो मीन्स दो से दस में भाग देंगे पांच आएगा दो पंच दस और पांच का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा पच्चीस और इसी प्रकार से आप लोगों का ये सेमेंस रख देते हैं इसको यदि शॉर्ट आउट करते हैं तो ये आप लोगों का आने वाला है twenty one upon ten okay और ये आएगा माइनस का वन अपॉन टेन यदि इनका एलसीएम लेते हैं तो आपका आएगा एलसीएम टेन और ये ये सॉल्व करते हैं तो ट्वेंटी वन माइनस का वन ही आएगा ये आएगा आपका ट्वेंटी अपॉन टेन और ये कट कर दिया तो आपका आंसर क्या आया टू टू आप लोग का इसका राइट आंसर है कोई भी परेशानी हो तो बताइएगा एक बार और समझाता हूँ बोर्ड मास्क को फॉलो करना है सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है ब्रैकेट कहीं है नहीं तो आप लोगों को डिवाइड में फोकस करना है डिवाइड कहीं है नहीं तो आप लोग चलोगे मल्टीप्लीकेशन पे उस पर फोकस करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ये गुणा का चिन्ह मिल गया उसको सॉल्व करते हैं तो ये काट दिया उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं टू टाइम्स ये कट गया उस पर मल्टीप्लाई करते हैं टू वन जै two and upon five five by two ये आपका रहा है और वन बाई टेन आपका रहा उसके बाद इन दोनों के बीच में जो आपको अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है प्लस करना है तो प्लस का साइन इन दोनों के बीच में तो प्लस करते हैं तो ये प्लस किस प्रकार से होगा इनका एलसीएम लेते हैं तो इनका एलसीएम मैंने आपको लेकर बताया कितना आएगा टेन एलसीएम टेन लेते हैं उसके बाद क्या करते हैं इसका इसमें डिवाइड करते हैं जो कहता था मल्टीप्लाई करते हैं फाइव टू जैर टेन और टू टू या फोर ओके उसी प्रकार से इसको सोल्व करते हैं और ये आप लोगों का आ चुका है देन आपको माइनस करना है एल्सियम आप लोगों का दोनों एक ही जैसा है तो ऊपर हम सीधा सॉर्ट आउट कर देते हैं इक्कीस माइनस वन बीस अपॉन टेन और ये आगे ट्वेंटी अपॉन टेन बीस आप लोगों का टू आप लोगों का राइट आंसर होगा आइए इसी के साथ ही आप लोग अगला जो क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों को ये रहा आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड मास के नियम को थ्रू एक बार मैं और लिख देता हूँ आप लोगों से क्या कहता है बोर्ड मास के नियम ब्रैकेट ओपन डिवाइड मल्टीप्लाई और एड और सब्ट्रैक्शन ये रहा आप लोगों का तो इसको सॉल्व करते हैं इसी के हिसाब से तो आप लोगों का ये दिया गया है ये दिया गया है तो इसको सॉल्व करते हैं ये रहा टू अपन फाइव अब आप लोगों को देखा होगा टू अपन फाइव ये रहा टू अपन फाइव ये रहा तो इसको यदि हम कॉमन लेते हैं तो इस प्रकार से हमें एकदम सॉल्व मिल जाएगा तो मीन ये थ्री अपॉइंट सेवन ये रहा आप लोगों का थ्री अपॉइंट सेवन और इसको थोड़ा आगे लेते हैं मीन प्लस करके लिख देते हैं इस वाले ये वाला जो है पूरा इसको हम थोड़ा इससे पहले लेते हैं तो इसको रखेंगे वन अपॉन फोर्टीन और इंटू टू अपॉन फाइव और इसको रखते हैं ये आएगा आपका minus one upon six into three by two okay और इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं तो इसमें आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा two upon five two upon five आप लोगों को दिख रहा है इसको हम आसानी से कॉमन ले सकते हैं मीन टू अपॉन फाइव को हमने कॉमन ले लिया अब ये रहा आप लोग का three upon seven and plus में आएगा आपको वन अपॉइंट फोर्टीन ओके इसको आप लोग लेते हो ये आप लोग का नॉर्मल ये रहा तो इसको आप कट कर सकते हो टू आएगा मीन वन बाई फोर ये आप लोग का यहाँ आने वाला है ओके आप इसको हम यदि सॉल्व करते हैं तो टू अपॉइंट फाइव ये रहा आप लोगों के सामने इसका यदि होगा तो किस प्रकार से होगा ये फोर्टीन सेवन का टू में हम क्या करते हैं इन दोनों का एल्सियम लेते हैं पहले वाले क्वेश्चन में आप लोगों को एक्सप्लेन किया है तो इसका यदि हम एलसीएम लेते हैं 14 आएगा इसका इसमें डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स आएगा 7 टू या फोर्टीन टू का फोर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6 एंड आप लोगों का आएगा प्लस का 1 ओके और इसको करते हैं तो ये आएगा 1 अपॉइंट फोर ओके अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो ये आएगा आप लोगों का 2 अपॉइंट फाइव इस प्रकार से इसको थोड़ा आगे लेकर के चलता हूं इधर इधर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा ये रहा आप लोगों के सामने तो इसको ये दिया गया है two upon five mean two upon five रहा आप लोगों का ये और इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का फाइव वन फोर्टी आएगा माइनस का फाइव वन फोर्टीन ओके और इसी के साथ ही आपका आएगा माइनस का वन बाई फोर यहां तक आप लोग कोई परेशानी नहीं होना चाहिए इसको आगे से शुरू करते हैं तो हम लोगों ने ये देखा यहाँ पर आप लोगों क्या माइनस का फाइव वन फोर्टी ये क्या ब्रैकेट है तो आप लोगों को देखना होगा क्या इस प्रकार से हम इसको करते हैं तो ये आप लोग का टू पॉइंट फाइव ये आप लोगों का ब्रैकेट मल्टीप्लाई है इस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं तो ये आप लोग कर रहा यहाँ पर तो mean two upon five and इसका मल्टीप्लाई करते हैं ये आपका कट जाएगा सेवन टाइम जाएगा और ये भी आप लोग कट जाएगा इस वन अपॉइंट सेवन आप लोगों का होना चाहिए यहाँ पर तो आप लोग को यहाँ से कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा वन अपॉइंट सेवन ही होगा ये रहा आप लोगों के सामने ये कट जाएगा तो सेवन आ गया ये फाइव टू फाइव कट जाएगा मीन जिसको मैं एक ही बार में लिख देता हूँ जिससे आपको बारह परेशानी ना है माइनस का वन अपॉइंट सेवन और ये रहा माइनस का वन अपॉइंट फोर इसका यदि एल्सियम लेते हैं तो 28 आएगा कितना आएगा 28 और इसको करते हैं तो कितना फोर टाइम जाएगा बीस माइनस का फोर एंड इधर जाएगा आपका माइनस का सेवन तो इसको यदि एड करते हैं तो माइनस का इलेवन अपॉइंट ट्वेंटी आप लोगों का राइट आंसर होगा क्या आंसर होगा इसका माइनस का इलेवन अपॉइंट ट्वेंटी इसी के साथ मैं आप लोगों को अगले क्वेश्चन की ले जाना चाहूंगा अगला जो आप लोगों का क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन है आप लोगों को आप लोगों को अपनी बुक अपने सामने निकाल करके ही रखना है जिससे आप लोग कोई परेशानी हो तो आप लोग मेरे से हाल ही पूछ सको क्योंकि आप आपको पता है प्रीमियर चल रहा है ओके तो अगला जो क्वेश्चन आपको दिया गया है क्या निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज प्रतिलोम ज्ञात करना है तो योज प्रतिलोम क्या होता है बताइएगा दोस्तों योज प्रतिलोम आप लोगों ने छोटी छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि योज प्रतिलोम ज्ञात कीजिए गुणन प्रतिलोम का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा तो आप लोगों को बताना है कि एडिटिव इनवर्स आप लोगों का इनमें क्या होने वाला है तो ये क्या होने वाला है आप लोगों का जैसे कि इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा और जो कोई भी परेशानी हो संडे कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए हाजिर है इसको आसानी से नोट कर लीजिएगा वीडियो को पोस्ट करके आसानी से समझ लीजिएगा ओके अगला जो क्वेश्चन आप लोगों का दिया गया है क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं इसमें एडिटिव इनवर्स आप लोगों को निकालना है तो एडिटिव इनवर्स आप लोगों का क्या होने वाला है पहला जो क्वेश्चन आप दूसरे में पहला जो दिया गया है वो दिया गया है आप लोगों का minus sorry two upon eight आप लोगों का दिया गया है तो मैं पहले समझाना चाहूंगा एडिटिव इनवर्स मीन यूज प्रतिलोम क्या होता है किसी भी संख्या में वो है कौन सी संख्या जोड़ी जाए कोई भी संख्या जैसे दी गई उसमें क्या जोड़ा जाए हम जीरो प्राप्त करना चाहिए क्या प्राप्त करना चाहिए जीरो अब जैसे कि आपने बताया पांच दिया गया है इसमें हम क्या जोड़ेंगे जीरो प्राप्त हो है तो माइनस का फाइव ये जोड़ दें कहने को जोड़ना है यहाँ पर भलेगा प्लस का साइन लगा दो लेकिन एक्चुअलिटी में तो प्लस माइनस आप लोगों सुना होगा माइनस ही होता है ना इसीलिए हमें क्या जोड़ना ही कहना होता है ओके क्योंकि तो योग जैसे नाम से पड़ेगा थोड़ा योग योग योग की बात कर रहा है तो हमें योग एडिटिव फ्रीक्वेंसी लिखना पड़ेगा अब जैसा कि पहला जो आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया है टू अपॉन एट तो सेम संख्या सेम संख्या जो दी गई सेम संख्या चिन्ह परिवर्तित करके जोड़ देते हैं टू अपॉन एट मतलब इस प्रकार से देखिए तो इसमें जो आप लोग राइट आंसर होगा वो आप लोग का राइट आंसर होगा ये माइनस का टू अपॉन एट मीन्स ये क्वेश्चन आप लोग का रहा और इसका एडिटिव इनवर्स योज प्रथमा की बात करें तो क्या होगा माइनस का टू अपॉन एट इसका आंसर होगा इसी प्रकार आप लोगों का अगला दिया गया है माइनस का फाइव बाई नाइन तो इसका क्या होगा फाइव बाई नाइन क्योंकि इसका चिन्ह परिवर्तित करके सेम संख्या जोड़ देनी है ओके तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा सारे सवाल आप आसानी से कर सकते हो अगले सवाल की ओर मैं लेकर के चलता हूं अगले सवाल में आप लोग क्या प्रॉब्लम होने वाली है क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है क्या कि दिया गया है X equal to eleven upon fifteen आप लोगों को अपनी बुक निकाल के रख लेना है मैं आप लोगों को फिर से दिखाना चाहूंगा कोई भी स्पेशल नहीं रखा है कुछ भी सिर्फ आप लोगों की बुक ही आप लोगों के सामने निकाल कर हमने रखी है तो क्वेश्चन आप लोगों को क्या कहता है आप लोगों से वेरीफाई करना है हमें क्या करना है कि माइनस का जो एक्स दिया रहता है माइनस और ये और ये बराबर किसको होता है एक्स का ये आप लोगों ने पढ़ा ही होगा नॉर्मली कि माइनस माइनस कितना होता है प्लस होता है तो एक्स इक्वल टू एक्स वैसे तो वेरीफाई हो चुका है लेकिन उन्होंने कुछ नंबर्स और तो दे रखे तो उनके माध्यम से हम लोगों को वेरीफाई करना है तो इसको वेरीफाई किए देते हैं इसमें आप लोगों से कहता क्या है कि क्वेश्चन के अनुसार आप लोगों को दो प्रकार के नंबर दिए गए हैं ये आप लोगों को दिया गया है क्या कि क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है question X equal to eleven upon fifteen कितना दिया गया एक्स का मान दिया गया इलेवन अपॉन फिफ्टीन एंड आप लोगों को दूसरा दिया गया एक्स का मान माइनस का थर्टीन अपॉन कितना थर्टीन अपॉन ये सेवनटीन दिया गया थोड़ा मेरा बुक में प्रॉब्लम है आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए तो इसको जिस प्रकार से हम सॉल्व आउट करते हैं यदि इसको हल करने की यदि बात करते हैं तो इलेवन अपॉन फिफ्टीन नॉर्मली ये दिया गया है पहला आप लोगों से क्या कहता है ये माइनस का eleven upon fifteen X square to है इलेवन अपॉन फिफ्टीन कर दिया eleven upon fifteen eleven upon fifteen इसको रखना है एक्स की जगह आप लोगों को इसको पुट करना है इलेवन अपॉन फिफ्टीन को एक्स की जगह आप लोगों को पुट करना है तो इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी अब बात करें एक्स की तो एक्स का यदि यूज प्रतिलोम क्या हुआ अभी भी मैंने बताया कि यूज प्रतिलोम क्या होता है जैसे एक्स दिया है तो इसका प्रतिलोम माइनस का एक्स होगा होगा तो इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी तो ये रहा x x का मान इतना है यूज प्रतिलोम इस माइनस एक्स का मान इतना होगा माइनस का इलेवन अपॉन फिफ्टीन होगा इसमें आप लोगों की परेशानी नहीं होना चाहिए इस प्रकार से यदि हम इसको करते हैं तो इसका मान यदि इसमें रखिएगा तो ये रहा आप लोगों का तो एक्स का भी मान आ गया आपके पास और माइनस एक्स का भी आ गया तो ये रहा माइनस और ये रहा आप लोगों का माइनस का एक्स का मान कितना है माइनस का इलेवन अपॉइंट फिफ्टीन ओके और ये रहा आप लोगों का एक्स एक्स का मान कितना है इलेवन अपॉइंट फिफ्टीन अब यदि माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाता है eleven upon fifteen equal to आने वाला है आप लोगों का इलेवन अपॉइंट फिफ्टीन इसमें आप लोग कोई परेशानी नहीं होना चाहिए ओके आप लोगों ने नोट कर लिया होगा आसानी से चीजों को समझिए कोई भी परेशानी हो तो संडे कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए फिर से बोलूंगा बिल्कुल हाजिर है जवाब इसी के साथ आप लोगों को अगला जो दिया गया है इसमें दो नंबर दिए गए एक्स इक्वल टू माइनस का थर्टीन अपॉइंट सेवनटीन दिया गया एक्स इक्वल टू माइनस का थर्टीन अपॉइंट सेवनटीन तो सेम इसी का हो जाएगा माइनस का एक्स क्या होगा इसके प्रथम होगा थर्टीन अपॉइंट सेवनटीन सेम इसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करना है तो ये आपका एक्स हो गया एक्स का भी वैल्यू पता है माइनस का एक्स का भी पता है माइनस का एक्स का क्या होगा माइनस का सॉरी से बोलूंगा थर्टीन अपॉन सेवनटीन कितना है माइनस का thirteen sorry thirteen upon seventeen x का वैल्यू आपका माइनस का थर्टीन अपॉन सेवनटीन माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं माइनस का थर्टीन अपॉन सेवनटीन रहेगा और ये भी आपका माइनस का थर्टीन अपॉन सेवनटीन रहेगा तो ये आप लोगों का बराबर आ रहा है वेरीफाई होता है सत्यापित किया जाता है इसी के साथ आप लोगों को अगला भी क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन क्या कहता है आप लोगों से दोस्तों कोई भी परेशानी हो सीधा संपर्क कीजिए आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासें उपलब्ध हैं इसके साथ आप लोगों को अगले क्वेश्चन की ओर चलना है अगला जो क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है दिया गया है फाइंड द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स इसका गुणन प्रतिलोम आप लोगों को गुणात्मक प्रतिलोम जो है आप लोगों को ज्ञात करना है गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है मैं आपको समझाना चाहूंगा क्या दिया गया आपका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स तो आपका मल्टीप्लीकेटिव शॉर्ट में लिख देते हैं आई का फॉर्म एम आई से आप लोगों को ध्यान रहेगा तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आप लोगों क्या होने वाला है वो रहेगा आप लोगों का जब हम किसी भी संख्या जैसे फाइव दिया गया हो इसमें किस संख्या का गुणा करें किसका आपको मल्टीप्लाई करना है कि आप लोगों को एक प्राप्त होना चाहिए आप जो कुछ भी दिया है सेम उसी का हमें उल्टा कर देना है मीन्स ये आपका फाइव दिया गया है फाइव अपॉन यदि वन करते हैं उसका तो उल्टा करेंगे तो वन अपॉन फाइव आएगा मीन्स इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स गुणनात्मक प्रतिलोम क्या होगा आप लोगों का वन अपॉन फाइव इसी के साथ आप लोग एक्सरसाइज को लेकर भी चलता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप लोगों का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है पहला जो क्वेश्चन आप लोगों का दिया गया इसमें माइनस का थर्टीन तो पहला जो क्वेश्चन आप लोगों का माइनस का थर्टीन तो इसका यदि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करें तो क्या होगा इसका वन अपॉन अपॉन वन लेना है जस्ट उल्टा कर देना है तो इसका उल्टा क्या होगा one upon thirteen with minus इसके यदि मल्टीप्लाई करते हैं ये कट जाएगा ये कट जाएगा आप लोग वन आंसर प्राप्त हो रहा है बिल्कुल मतलब इसका आंसर क्या होगा ये होगा आंसर वो होता है से यूज प्रतिलोम भी मैंने आपको बताया था एडिटिव इनवर्स इसी के साथ ही आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बता दिया तो इसमें क्या है हमें वही सर ध्यान रखना है जो नंबर्स का गुणा करते हैं उसको जोड़ते हैं वही आप लोग का आंसर होता है ना कि ए यदि आप गुणात्मक प्रतिलोम की बात करें तो इसका गुणा किया ना इसका इसका गुणा किया तो यही आप लोगों का आंसर है पूछा जाता है कि किसका गुणा करना है तो इसमें आप लोग कोई परेशानी नहीं होना चाहिए इसी के साथ ही आप लोग आगे जो क्वेश्चन दिए गए तो सेम आप लोग कंडीशन समझ में आ गई कंडीशन को ही फॉलो करना है और आप लोगों को इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी ऐसा मैं आप लोगों को बोलता हूँ कोई भी परेशानी हो तो आप लोग मेरे से सीधा संपर्क कर सकते हो अब एक बात मैं आप लोगों को ले जाना चाहूंगा अगले क्वेश्चन की तो अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों से अगला जो क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है क्वेश्चन कहता है आप लोगों से निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म या गुण का जो है हमको नाम बताना है तो उस गुण धर्म का नाम क्या है तो मैं अभी आपको बता चुका हूं दो आपको बताए मल्टीप्लीकेटिव और एडिटिव इनवर्स मैंने अभी आपको बताया है इसी के साथ में आपको आगे बढ़ाने वाला हूँ कि ये आप लोगों से मांगते क्या है कहते क्या है तो पहला जो आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन क्या है आप लोगों को मैं ले जाना चाहूंगा माइनस क्वेश्चन जो आप लोगों से कहता है क्या दिया गया क्वेश्चन आप लोगों का है आप लोगों की सिर्फ बुक से ही दिया जा रहा है और आप लोगों को कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं माइनस का फोर अपॉइंट फाइव और इसका इंटू वन करके दिया गया है और ये दिया गया वन और इंटू माइनस का फोर अपॉइंट फाइव और अगला दिया गया है माइनस का फोर अपॉइंट फाइव अब इसमें आप लोगों से पूछा गया है कि क्या इसमें मतलब कौन सी क्रियाएं लग रही हैं या बात करते हैं आपके इंग्लिश में तो कह रहा है property under multiplication use each of following उनके नाम बताना है कि आप लोगों से कह कर रहा है क्या क्या यूज कर रहा है तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा जिस प्रकार से मैंने यूज किया है यहाँ पर ए और एक यहाँ पर दिया है फोर अपॉइंट फाइव यहाँ पर है फोर अपॉइंट फाइव यहाँ पर है माइनस का फोर अपॉइंट फाइव तीनों जगह आप लोगों को देख रहा होगा तो इसमें आप लोगों क्या एक का गुणात्मक दशमलव यूज हो रहा है दोस्तों क्या यूज हो रहा है एक का गुणात्मक दशमलव ये आप लोगों के नॉर्मल क्वेश्चन है one is the multiplicative identity इसमें आप लोगों की यूज हो रही है इसमें आप लोग कोई परेशानी नहीं होना चाहिए नॉर्मल क्वेश्चन है आप लोगों के इसमें क्या है सॉल्वेशन करने के लिए कुछ भी नहीं है इसी के साथ अगला जो आप लोगों का दिया गया क्या माइनस का थर्टीन अपॉन सेवनटीन आप लोग का दिया गया और मल्टीप्लाई करके माइनस का टू अपॉन सेवन एंड आप लोग का दिया गया माइनस का टू अपॉन सेवन और मल्टीप्लीकेटिव करके माइनस का थर्टीन अपॉन सेवनटीन दिया गया है तो इसमें जो आप लोग का यूज होने वाला है आप लोगों ने नाम सुना हुआ सहचार नियम सहचार नियम आप लोग क्या कहता है सहचार नियम ये फॉलो करता है कि ए इंटू बी बराबर होता है बी इंटू ए बिल्कुल ही सही है सहचार नियम यही कहता है आप लोगों से कि इन दोनों का यदि स्थान यदि पलट दें तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता आप लोग देख रहे हो इसका कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है ये आपको आना चाहिए छोटी छोटी बातें हैं यही आप लोगों के नंबर मिलवाती है जब आप बड़े हो जाते हो और यही सब चीजें आप लोगों के नंबर कटवाती है जब और भी ज्यादा बड़े हो जाते हो ओके तो इसी के साथ ही आप लोग का अगला जो क्वेश्चन क्या कहता है आप लोगों से माइनस का नाइनटीन अपॉन दिया गया है आप लोगों का ट्वेंटी नाइन और इंटू दिया गया है ट्वेंटी नाइन अपॉन माइनस का नाइनटीन और इस पर जो आप लोगों का दिया है वन तो इसमें आप लोग क्या यूज हो रहा है नहीं क्योंकि गुणनफल एक इसका नहीं है गुणनफल यदि इसका एक होता तो, हम इसका कुछ करते लेकिन इसका जो नॉर्मली दिया गया है इसमें गुणात्मक प्रतिलोम का हम यूज कर रहे हैं क्या यूज कर रहे हैं गुणात्मक प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम मैंने आपको बताया था क्या कि सेम जो दिया गया है उसका जस्ट उल्टा ये दिया गया है कोई दिक्कत है कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं होगा तो इसमें आपका गुणात्मक मीन मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का यूज किया है तो इसमें आप लोगों को कौन सी आइडेंटिटी होगी गुणात्मक प्रतिलोम ये सब कुछ आइडेंटिटी तो आप लोगों से पूछिए गुणात्मक प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम यही तो आप लोगों से पूछा गया है प्रत्येक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा ऐसा मैं मानता हूं और फिर भी कोई परेशानी हो तो आप लोग संडे कमेंट बॉक्स के लिए ऑफलाइन में कमेंट कर सकते हो ओके अगला जो आप लोगों का क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है क्वेश्चन है आप लोगों का सिक्स अपॉन थर्टीन को और आपका दिया गया है माइनस सेवन अपॉन सिक्सटीन को व्युतक्रम से गुणा कीजिए तो जो दिया गया है क्वेश्चन आप लोगों से फिर से एक बार बताता हूँ क्या कहता है आप लोगों से multiply six by thirteen by reciprocal of seven upon sixteen mean six by thirty जो दिया गया है सिक्स बाई थर्टी को गुणा करना है किससे गुणा करना है सेवन अपॉन सिक्सटीन जो दिया गया है इसके व्युतक्रम से व्युतक्रम दोस्तों क्या होता है जो कोई भी संख्या दी गई है तो उसका उल्टा उसका व्युतक्रम होता है इसका उल्टा क्या होगा माइनस जो आपका दिया गया है तो ये होगा आपका सिक्सटीन अपॉइंट सेवन सेवन ये होगा इससे इसमें मल्टीप्लाई करना है अब आपको समझ में आ चुका होगा ये मल्टीप्लाई कर दीजिए आप लोग का ये आसानी से आंसर आ जाएगा इसी के साथ ही आप लोगों को अगले क्वेश्चन को लेकर चलता हूँ अगला जो क्वेश्चन आप आपका क्या कहता है दोस्तों क्वेश्चन समझ में ना आए तो फिर से बोल रहा हूँ एक बार फिर से पूछिएगा कोई भी परेशानी हो तो ओके अगला जो क्वेश्चन आपसे क्या कहता है tell what properties allow you to compute इस प्रकार से दिया गया है बताइएगा कौन सा क्वेश्चन जो इसकी सहायता से आप लोग इसको अभिकलन या सॉल्व सॉर्ट आउट कर सकते हैं तो आप लोग ये क्वेश्चन दिया गया है इसको हम नॉर्मली पहले तो लिख लेते हैं वन अपॉन थ्री और मल्टीप्लाई करके दिया गया six into four upon three दिया गया है और इसके साथ ही वन अपॉन थ्री और ये सिक्स आपको दिया गया है और इसका यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा फोर अपॉन थ्री अभी अभी मैंने आपको बताया था सेचर का नियम आप लोगों ने अभी अभी देखा था सेचर नियम सेचर नियम में मैं आपको क्या बता चुका हूं कि इसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं नॉर्मली देखो सेचर नियम क्या है ए इंटू बी यदि आप करते हो ए इंटू बी यदि आप करते हो तो इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए लेकिन ए इंटू बी और बी इंटू ए में कोई परेशानी होती है क्योंकि क्रम वन में और सहचर का नियम थोड़ा थोड़ा अंतर देता है अभी क्या क्रम वन में तक नियम आपको क्या कहता है ए इंटू बी बराबर होता है बी इंटू ए और सहचर का नियम आपको क्या कहता है ए और इसका ए इंटू बी यदि आप कर रहे हो ये इस प्रकार से और यदि इसको ये मान लिया इसको सी मान लिया तीन है इसमें और यदि ये मान लिया आपने बी है और ये ए इंटू बी और इसका मल्टीप्लाई यदि आप इस प्रकार से करते हो तो इस पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है तो आप आपसे पूछा गया किसकी सहायता इस, इसको सॉल्व करोगे तो अभी मैंने आपको किस नियम का बताया था इससे पहले सहचरता बताया था कौन से वाला क्वेश्चन में आप लोगों को लेकर चलता हूँ सहचरता का नियम ये पांचवें क्वेश्चन में जो दूसरा वाला था इसमें हमने क्रमरमयता का नियम प्रयोग किया था और सातवें वाले में जो हम यूज कर रहे हैं वो कौन सा है सहचरता का नियम है किसका सहचर का नियम तो ये आपको एक एक बार ये है क्रम विनिमय नियम क्रम विनिमय ये क्या है क्रम विनिमय और ये सहचर सहचारी नियम ये आप लोगों का है इसमें आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होना चाहिए क्योंकि दोस्तों ये हम आप लोगों के लिए लेकर के आते हैं कम्युनिटेटिविटी इस प्रकार से इसको इंग्लिश में कहते हैं और इसकी सहचारी की यदि हम बात करें तो इसको हम कहते हैं एसोसिएटिविटी ओके तो मैं आपको बताना चाहूंगा फिलहाल आप लोगों को बेस्ट ऑफ बेस्ट देने की कोशिश करते हैं फिर भी लेकिन यदि हमसे कोई भी प्रॉब्लम होती है आपको तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बता देना जिससे हम उसमें थोड़ा सा आप लोगों के लिए सुधार कर सके और अच्छे से अच्छा वीडियो देने का कोशिश हम लोग करते हैं फिर भी आप लोगों को अच्छे से अच्छा वीडियो प्रोवाइड करवाते हैं नो प्रॉब्लम इसी के साथ ही आप लोग अगला जो क्वेश्चन है क्या कहता है आप लोगों से क्या ये इस प्रकार से दिया गया है इज क्वेश्चन आप लोगों के बहुत ही क्या है कि आ, कह सकते हैं बहुत ही अजीब टाइप के हैं इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया क्या आप लोग बुक को नहीं उठा लेता हूँ बार बार पीछे देखता हूँ इससे अच्छा है का गुणात्मक प्रतिलोम एट अपॉन नाइन है क्या पूछा गया क्वेश्चन पूछा गया एट अपॉन नाइन इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ मीन ये इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है कि नहीं तो आप लोग बताना है यस और नो तो ये इसका यदि मल्टीप्लाई करते हैं eight into eight and one आएगा तो आपका नाइन अपॉइंट एट तो आ जाएगा लेकिन वो आपसे पूछ रहा है क्या इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है हाँ और ना तो मैं कहना चाहूंगा ना क्योंकि तो मल्टीप्लीकेटिव यानी इन्वर्स करता है तो एक आना चाहिए मल्टीप्लीकेशन करने पर एक तो आएगा लेकिन वो माइनस का आएगा देयर ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होगा यदि ये वन आता तो बिल्कुल होता लेकिन ये वन नहीं आया माइनस का वन आ रहा है ना यदि हम इनका गुणा करें तो, तो आपसे क्या क्या रहा है इसका गुणात्मक प्रतिलोम है क्या गुणात्मक प्रतिलोम होता तो ये कहना था लेकिन ऐसा नहीं है तो इसका माइनस का करेगा रहा है ओके ये आप लोग का क्वेश्चन कौन सा था क्वेश्चन नंबर था आप लोग का एट आगे का जो आप लोग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन की ओर चलते हैं और इस एक्सरसाइज का लास्ट जो क्वेश्चन है उसी ओर चलते हैं तो लास्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है क्या थ्री इस प्रकार से दिया गया है three and one by three इस प्रकार से दिया गया है तो इसको हम लिखते हैं क्या थ्री वन बाई थ्री का प्रतिलोम पॉइंट थ्री है अथवा है या नहीं है क्यों नहीं है इस प्रकार से आपको पूछ रहा है तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आप लोगों को क्या करना होता है नॉर्मली जो आप लोगों से पूछ रहा है कि पर ये संख्या है या रीजन क्या है या ये इनवर्स है कि नहीं है तो आप लोगों से सीधा सीधा पूछ रहा है ये इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है कि नहीं है बिल्कुल नहीं है इसका एजन करते हैं थ्री थ्री नाइन और ये आएगा टेन अपॉन थ्री और ये आएगा आप लोगों का यदि इसका हम कर भी दे तो ये आएगा थ्री अपॉन टेन क्या आप लोगों का ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है सेम कंडीशन में तो बिल्कुल नहीं है परमेय संख्या की यदि हम बात करें इनमें सेम संख्या तो बिल्कुल भी नहीं है आप लोगों का एट्थ वाला क्वेश्चन दिया गया तो इसमें आप लोगों को क्योंकि इनका गुणनफल यदि हम करके देखते हैं तो इसमें तो हमें प्राप्त होता है एक लेकिन यदि इनको हम पूरा का पूरा काट के देखते हैं इनका टोटल गुणा कीजिए तो ये इसका एक आ रहा है मीन्स ये वाला जो है इसका गुणात्मक प्रतिलोम है क्या है गुणात्मक प्रतिलोम है गुणात्मक प्रतिलोम इसका ये है कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए ओके अगला जो आप लोगों का दिया गया क्वेश्चन किस प्रकार से लिखिएगा परमिशन का कोई व्युतक्रम है नहीं या नहीं ये इस प्रकार के आप लोगों को जो है आइडेंटिटी दी गई इसको आप नॉर्मली फिलअप कर सकते हो इसी के साथ ही हम एक्सरसाइज को समाप्त करते हैं दोस्तों इसके साथ आप लोगों को कोई भी परेशानी आती है वन पॉइंट वन में तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो इसी के साथ में आप लोगों को रेगुलर आप लोगों को ये क्लास उपलब्ध करवाऊंगा कोई भी परेशानी हो तो आप हमसे सीधा कमेंट बॉक्स में बात कर सकते हो साथ ही साथ यदि आप लोग ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने भाइयों फ्रेंड्स जो भी आप लोगों के साथ क्लासमेट पढ़ते हैं उनको शेयर कीजिएगा और बताइएगा पूरा एकेडमी आप लोगों को पूरा एकेडमिक कोर्स आप लोगों को इस चैनल पर अवेलेबल होने वाला है मीन मैथ भी उपलब्ध होगा साइंस भी होगा सोशल साइंस भी होगा सभी क्लास को उपलब्ध होगा इसी के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ धन्यवाद दोस्तों हाँ खुशी हाँ नहीं आना है